Ito yung uh, Ulitin mo. birthday... Ulitin mo, nag-cut. Sige. Aga-aga naman. May muta-muta ka pa. Mami. Wet. Ah, Han, lang ako, tijante. Medyo ko sa'yo eh. Sira mo ang voice eh. Okay, ito na ba lahat yan? Mm. Ayan, uh, Nak, happy birthday sa'yo. Mag-18 ka na. At ito, pinag-ipunan namin ni mami mo kahit napakadami mong mga kapatid. Kailangan din na kahit papano maka-share kami sa iyong 18 birthday. Sa iyong uh, debut ngayon. At sana magkasya ito. Simpleng handaan lang. Kung sana kung mag-isa ka, di uh, magawa natin yung mga normal, no? Hindi, ibig ko sabihin, kung mag-isa lang siya Marami anak natin. Pera. O, oh, tsaka, oh, Parang pinagsisiyahan mong marami siyang anak. <laughs> hindi naman. Ah, buksan ko na. Magkano ba to? Happy! Magbukas ah. Ano? Happy 18th birthday, Ate Papaw, Ate Paypay. Ay, ikaw na magbubukas. Ate Paypay! Ano ba? Meron pa yan. Bukas, ano? birth- bukas birthday ni Paypay. Ito, happy 18th birthday, Ate Papaw. 3,000 Canadian dollar. Ikaw na magbubukas. Okay. Mm, Yan, buksan mo, pakita. Rangga, ano bang plano natin dyan sa ano na yan? Bukod ito, ay dyan. ba? Ipunin ba? Hindi ka ba mag, mag, mag, maghahanda ng konti? Bilangin mo dito sa lapag. One, One, two, You know, wawawin. five, six, seven, 8, 9, 10. Hmm, teka, itabi ko lang. Ayan natin ha, walang kinuha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 2,000. 2,000 <laughs> ah, yung... Uh, ah, 2,000 ah, yan. Okay. 2, 4, Wait na. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20. Okay, 200. 10, 12, 14, 16, 18, 20. Oo. Ano na yun? 800. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20. Mali ang pagbilang mo. Ulitin mo. 8, 12 ka agad. Walang 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Yan. Magkano lahat? Bilangin mo. Bilangin. <laughs> So, 200, Mami, Two- peso. ano, ah, 200, 150,000 um, ata. Ano masasabi mo? Times 400, 40. Inano, kasi 1,000, 60,000. 400, 600. 600, Ano, 150,000. 800, 150,000! 900, ay, 800, 1,000 to. Itong tibibente, 1,000 plus 1,000. Ah, It is 2,000. No! And... Yan, 3,000 lahat yung... No! 3,000 lahat yung ipapareceive ko kay Ate Pau Pau sa kanyang happy birthday, happy 18th birthday. Wala tayong uh, budget na malaki kaya hanggang dito lang nakayanan na ipon namin ni Mami. Thank you pa. Thank you, Mami. Ano man sabi mo? Thank you, Wawawin. Wawawin. <laughs> Thank you, Wawawin. Thank you, Mama. Sa pa-birthday. Ganyan mo rin ah, para sa ganun. Ah, eh, i na. Ah. I-ano mo sa iyong, i- i-ano mo sa iyong my Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you, Mami. Thank you. Lakai Binoy Tracker.